Y aquí estamos en otro vídeo más de agradecimiento, en este caso a mis tíos Emilio y Paqui. Muchas gracias por vuestra aportación, porque se agradece un montón, se agradece que confiéis en nosotros, de verdad. Y nada más, eh, pronto continuamos con más vídeos. <laughs>